линзанын четтери ортосуна караганда калың болсо анда бул иймек линза бул линза ага түшкөн жарыкты абага чачыратат ошол себептен чачыратуучу линза деп дагы коёт. сүрөттө чачыратуучу линзанын белгисин көрүп турасыз